हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग आज हम लोग एक और बार खेलने जा रहे हैं क्लासिक मैच और हम उतरने जा रहे हैं सीपयार्ड पे आज हम खेलने जा रहे हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड मेरे साथ है मेरा दोस्त और फिर हम उतरते हैं सीपयार्ड पे और देखते हैं हम कितने बंदे मार सकते हैं कितने हमारे दोस्त मारता है और जिसने भी अभी तक जब तक हम लाइक नहीं कर रहे हैं जिसने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और हम उतर रहे हैं यार्ड पे ये तो पता ही है चलो भाई अब यहाँ पे हमें मिले ड्रैगन ड्रैगन के बाद दो लेवल का पैक अरे अरे भाई भाई भाई चलो इस कार मिल चुकी है वहाँ पे चिप पड़े चिप ले लेते हैं और यहाँ पे कौन सी गन पड़ी हुई है M four A one M forty M forty M four M sorry sorry M fourteen हम चलाते नहीं हैं और चलो मैंने माइक बंद कर दिया है मेरा दोस्त